තිබ කකුලෙන් දට්ටික බඩට වැටෙන කන්නේ තුරුම්පු තිබ්බට වැඩන්න බං සෙලම කරන්න දන්නත්ත නවත්ත පං කෙල්ලන්ට පෙන්නන්න රංගන්න මං ඔය ඉල්ලං කන්නමන්නේ හදන්නේ බං